привет! Вы в гостях у Аси и Лёли. На прошлом уроке мы плели вот такую вот куколку. Соответственно, для нее нам понадобится сплести портфельчик. Он будет выглядеть вот так вот. Это ручки, а сам он вот э, желтенький. Но сегодня я буду плести его мятным цветом. Нам понадобится небольшое количество э, вот, э, мятного цвета или какого вы выберете и приступим. Берем две резинки, накидываем э, с центрального на левый столбик. Берем еще две резинки с центрального на правый столбик. И теперь накидываем э, по правому столбику 5 пар резинок. Раз, вот это два, три, четыре, пять если вы хотите подлиннее портфель, вы можете накинуть 6-7 резинок. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. По центральному столбику нам надо также накинуть 5 пар резиночек. Раз. Раз. два, три, четыре, пять. Я знаю, вам плохо видно, потому что у меня станок сам зеленый. Теперь нам надо соединить эти ряды. Накидываем с левого столбика на центральный столбик и с правого столбика на центральный столбик. Теперь нам надо сделать вот такие вот э, ручки которые будут э, э, держаться на куколке. Мы берем одну резиночку и накидываем ее где-то вот здесь. Раз, два. На третьем столбике правого ряда. Закручиваем просто в два оборота. Я подтяну ее, чтобы она удержалась неравномерно. Берем еще одну резиночку и накидываем на третий рядок слева э, ряда тоже закручиваем в два оборота. Вот. Теперь мы должны этот портфельчик скрепить. Накидываем сначала вот здесь стрелочку, которая показывает вверх. Берем одну единку. Еще стрелочку. Это на вот этих бретельках. Накидываем уже. Итак, дальше идем вниз. Вот мы закончили. Вот здесь не надо накидывать э, стрелочек. Берем одну резинку и на последнем столбике накручиваем ее два, э, в 4 оборота. Раз, два, три, четыре. Теперь мы должны сплести э, наш, э, наш портфельчик. Заводим крючок э, через 4 резинки. Берем самые верхние 2 резинки. Сейчас. Главное, чтобы ничего лишнего не зацепили. Она мне принадлежит вот этому столбику и накидываю ее вот сюда. Заводим еще раз, берем опять верхние две резиночки и накидываем ее на левый столбик. Заводим и берем самую нижнюю резиночку и накидываем ее на центральный столбик. И так дальше. Я сначала сделаю центральный столбик. И так до самого верхнего столбика центрального. Теперь делаем правый столбик. Заводим через треугольную резиночку. Сбираем самую нижнюю и накидываем на следующий столбик. Заводим теперь там, где у нас есть бретельки. Берем самую пару нижних резиночек и накидываем вперед. Теперь нам надо здесь захватить две резиночки и накинуть на центральный столбик. Нам осталось сделать вот левый ряд. Так же самое заводим. Берем пару резинок, выводим и накидываем на следующий. Отводим треугольную резиночку, захватываем две резинки и накидываем. Так, дальше. Теперь отводим резинку треугольную и резинку с бретельками и накидываем на следующий столбик. последнюю резинку. Теперь нам надо сделать петельку. Я беру две резинки, заводим через все резинки на центральном столбике, выводим эти две резиночки и накидываем на крючок. Задние две резинки скидываем вперед и подтягиваем. Ну вот, наш портфель почти готов. Осталось только снять его со станка. Я делаю это с помощью крючка. Потому что мне так легче. сюда добавлю еще немножко начну. Дальше можно и руками снимать. Ну вот, мы сняли со станка наш портфель. Здесь бретелечку подтягиваем, ищем резинку, закрученную вдвое. Вот она вот здесь у нас. И с этой стороны. Она у нас вот здесь. Вот мы нашли эти бретелечки, и ее можно надеть на вот эту куколку. Ей больше идет желтый портфельчик, так что я и надену ее желтым. Ну вот, вот так вот он сидит на девочке. Ну все, всего хорошего, пока-пока. И подписывайтесь на канал и ставьте лайки.